Ciao a tutti amici, siamo i Paperworks Italia qui con eh, Crysis. <laughs> Crysis <laughs> è il nostro primo video, quindi scusateci, siamo ancora non pronti, diciamo Allora, così. qualcuno ci conoscerà anche come pelle ciuffo di TFCT Gamers. Spero. Le maglie non sono sincronizzate e nulla. Vi presenteremo un nuovo progetto non in carta, ma con il polissirolo. Il progetto che presenteremo farà parte di un cosplay che spero riuscirò a finire, che dovrei portare io, e sarebbe Graves. Precisamente eh, Mafia Graves, la skin appunto del personaggio di League of Legends. Quello andiamo a fare oggi appunto esempio la sua, la sua arma, quel fucile semi Thompson che adesso dovreste vedere in, eh, insomma, impressione, semi Thompson versione lanciagranate, una cosa del genere e niente come basta, fare, quindi adesso bando alle ciance, cercato le Quel che ci servirà... Rombe! Eh, che ci servirà saranno polistirolo 40, 35, 30 questa è il domanda, adesso andiamo a vedere direttamente il progetto andiamo Ok, questo è il progetto dalla quale prenderemo spunto per il fucile, è un progetto, come possiamo vedere, davvero ben fatto, l'unica differenza è che questo qui è con il legno e noi invece andremo ad adoperare con il polistirolo, quindi sarà abbastanza diverso eh, i crediti bisogna darli a totfc.net che sarebbe il, diciamo, il produttore di questo fantastico fucile adesso andiamo a vedere come agire come faremo noi sul polistirolo Ok, qui abbiamo i nostri pezzi, i nostri tre pezzi di polistirolo, di cui uno come possiamo vedere, quello lì precisamente, è rotondo, che dovrebbe appunto andare a fare il caricatore. Da questi altri due pezzi invece quadrati di polistirolo dobbiamo far uscire un po' tutto il fucile, <laughs> i manici e cose varie. Adesso stiamo cominciando a prendere già le misure, eh, scusate l'ombra, le misure sul polistirolo si nota il puntino puntino adesso velocizziamo un po' la cosa e via allora adesso stiamo cominciando a tagliare dopo aver preso le misure di un componente del fucile stiamo cominciando a tagliare il polistirolo col taglierino sperando che questo taglierino non ci abbandoni nel bel mezzo del cammino della nostra vita eccoci qui dopo aver staccato il pezzo come si può notare di polistirolo col tagliaino ci siamo riusciti non si sa come magia e adesso in pratica dobbiamo continuare a fare questo a tagliare pezzi e pezzi e pezzi per poi connettere e fare qualcosa per ora sembra venuto abbastanza bene guarda un massimo di perfezione molto piccola che in realtà non c'è e quindi niente continuiamo il lavoro e sono bello? No. Allora qui c'è il manico del fucile, ovviamente ancora un concept diciamo, però diciamo l'abbiamo attaccato tutto e il manico, quindi questo uh, è incollato diciamo al corpo del fucile con la colla a caldo in seguito tutto questo blocco verrà comunque resinato quindi per adesso tutta la colla e tutte le altre cose che abbiamo usato per attaccare sono in realtà provvisorie e tra questo e questo invece ci sono dei stuzzicadenti questo quindi è il fucile adesso dobbiamo procedere con il caricatore allora arrivati a questo punto eh, abbiamo trovato un piccolo problema ovvero dove posizionare eh, il mirino poiché vedete c'è uno spazio e deve mettersi con la canna che sta uh, che vada da qui oh mio dio sta cadendo tutto ok che vada da qui a qui avanti uh, per poi connettersi alla, alla canna e, e, e niente Vabbè, ci sentiamo a breve. Che bello! Ed eccolo qui, un primo, cioè il primo, <laughs> in realtà sarebbe finito, tranne le rifiniture, il fucile di Grace. Giralo un po' a 360 gradi. Allora, ferma, ferma, giralo, è così anche. <laughs> <laughs> 316 ok questa è la canna questi qui sono fatti di carta sono di finiture che sono ancora messe così alla caccia però vabbè questo è il caricatore a tamburo è il famosissimo <laughs> mirino il corpo e il manico come abbiamo visto prima visto tutto, come apparato bene eh? tutto attaccato eh, e tutto con amore sì, vediamo il 3000 <laughs> stuzzicadenti. Non attaccava la colla. Che se no non attaccava. Ok, quindi adesso dobbiamo proseguire facendo cosa? L'ultima parte. Il... Andiamo um, a fare l'ultimo manico che verrà a risiedere qui, quindi a tra poco. Basta. And <laughs> so this is the fucile esiste fucile. Esiste fucile of Grace e um, adesso in pratica teoricamente è finito. Tutte le rifiniture verranno fatte dopo, eh, parti dove magari è un po' più storto, un po' più così, verranno aggiustate tutte in seguito Il processo che insomma aspetterà questo fucile sarà quello di essere comunque sistemato con della carta dove ce n'è bisogno, comunque alla fine resinare. Oh mio dio, stava cadendo. Per adesso direi di concludere il video e farvi vedere poi in seguito le altre lavorazioni da, quindi da Chrysler e Denker dei Papercraft non ci interessa <laughs> io vi salutiamo e alla prossima